Salve! Hoje estou aqui de volta para lhes ensinar como matar um vagabundo. Para esse tutorial, você vai precisar de um vagabundo e uma arma, nem que seja suas próprias mãos. Para matar um vagabundo, você só precisa chegar nele e falar. Você vai morrer. E aí você mata ele. E assim você está fazendo um bem para a humanidade. Tchau. feels your face. my mind.